билет, я лечу один Это мой день, полный шаг, моя тактика Буду скитаться один по галактикам В иллюминате виднеется оптика Вся моя жизнь это вера и практика Я не Эйнштейн, не Давинчи, не Тесла Знаю судьбу, свое место и кресло Здесь а душа моя плачет От того, что рассудок утрачен Брошена, сложена Равнодушием боль равнодушена Среди мрака и голода Люди мрут ради чего черного золота Брошена, сложена Равнодушием боль равнодушена Среди мрака и голода Люди мрут ради черного золота Ради черного золота глаза На любитель серпами глаза Просыпается солнце и молоко Вот это нас любит, А я лучи соберу ключи Дом соседу мои, комната ключи А я стихи всего мира запущу ладони Ты же все услышал, но ничего не понял На тебя на фоне, дела на фоне Среди фильтров пилотки самолет утонет Соседи на троне братьев на районе Вот и весь менталитет, я не транитет Вот сало песни, велосипед Рубим лес, вытирая люк из-под кожи Песня закончена, земля все тоже Nós dois